Also angefangen hat es ja bei mir eigentlich mit, mit den, den, Opernaufnahmen von meiner Mutter. Die hat, eben, die hatte, glaube ich, sechs Tonbandaufnahmen, da war Rigoletto dabei und La Traviata und was man so hat. Und ähm, da, die hat mich natürlich, als ich so sechs war, sieben, acht, total auf italienische Oper eingestielt. Also ich habe auch mit sechs dann immer Tosca geschallert und so. Ne? Ähm, und wenn mir dann Bach begegnet ist, fand ich den eigentlich immer so ein bisschen langweilig, weil ich kannte halt so diese, naja, ich sag keine Namen, aber halt so ältere Aufnahmen ne, oder ähm, ähm wo dann brandenburgische Konzerte mit zwölf Kontrabässen besetzt waren und Klavierkontinuo und so. Und da dachte ich immer, naja, also Bach. Habe das auf der Geige ganz gern gespielt, das, da wurde es schon langsam interessanter. Und so richtig gezündet hat es aber dann eigentlich, da war ich so 16, 17, da habe ich ja, Philipp Herwege gehört in der Aufnahme. Bachkantate 21, ich hatte viel Bekümmernis. Mhm. Und das hat mich, da war ich vom Donner gerührt, weil da habe ich auf einmal die Musik verstanden. Ne? Und dann fing mich das an zu interessieren, dann wollte ich da mehr darüber wissen. Und, das, und dann kam ich darauf, aha, es gibt also historische Aufführungspraxis. Und so hat es mich dann irgendwann nach Bremen an die Akademie für Alte Musik geschwemmt. Und ich habe da mal in Stuttgart Emma Kirkby zum ersten Mal gehört, das war natürlich so ein anderes Aha-Erlebnis. Ja, und so ging das dann weiter. Und na, da war es klar, es hat gezündet und gesessen und das ist mein Zuhause jetzt eigentlich. Italienische Oper, naja. <laughs> Aber wach. Ich habe mit sechs dann angefangen, Geigenunterricht zu haben und hatte einen fantastischen russisch-amerikanischen Lehrer, der Jascha Heifetz-Fan war und da habe ich die ganzen Bachkonzerte dann gespielt ne, und so die zweiten langsamen Sätze, Sempo sul G-Seite ne, und mm, <laughs> mit Portamenti und Vibrato. Und eigentlich weiß ich weiß ich es jetzt besser, aber wenn ich heute eine Geige in die Hand nehme ne, und fange an, so eine Geige, <laughs> fange an zu spielen, ne, dann geht das wieder los. Mm, <laughs> ne, und die Geige ein bisschen höher einstimmen, ne, damit es brillanter klingt als das Klavier und so. Ne. So habe ich erstmal angefangen, es zu lernen. Und ähm, wie gesagt, dann kam die erste Begegnung mit Philipp Herreweges Bach-Kantatenaufnahmen. Und ähm, ja, überhaupt wie, wie mit, mit, Geigen, mit dem Klang der Streicherinstrumente, das war für mich was, was ganz Neues. Ne? Und dann Amsterdam Barockorchester war auch, auch so eine Begegnung. Das muss alles so 86, 87 gewesen sein. Und ja, das, das war, da hat sich mein Leben verändert, ganz klare Sache. Ne, weil davor, wie gesagt, fand ich Bach so ein bisschen langweilig. Ne? Und auf einmal habe hab ich verstanden, wie es sein kann und was für Farben da möglich sind. Und dann auch, ja, was, was man mit Stimme damit machen kann, wenn man das jetzt nicht alles mit Vibrato und der Gleichberechtigung jeder Silbe singt. Ne? Ja. Ja, also das mit der Seele gefällt mir natürlich ausnehmend gut. Das finde ich ja fantastisch. Und ähm, auch weil die Seele ja immer ähm, verstehen will, aber vielleicht noch nicht versteht und hinterfragt und zweifelt. Und das ist natürlich etwas, ähm, da kann man ziemlich viel Autobiografisches gleich mitverwenden, verwursten. Und das, das gefällt mir eigentlich ganz, ganz, ganz toll. Also ich fände es jetzt schwieriger, Gott sei Dank bin ich ja kein Was, ne? Also, ne, weil Jesus weiß ja immer, wo es lang geht, ne? Und ähm, die Seele weiß es halt nicht, das finde ich toll. Das ist ja eigentlich gerade, gerade der Trick, alles zu verbinden. Also das Herz und Mund und Tat und Leben, das ist eigentlich, ja, das ist genau das. Also ähm, ähm, die Ratio, den Verstand, mit, ohne den es nicht geht, der das Ganze führt und auch kontrolliert. Und trotzdem innerhalb dieses, dieses Rahmens, aber dann der Seele und dem Herzen den Freiraum zu lassen, ähm, ja, das Ganze mit Leben und Wärme zu füllen und Menschlichkeit. Weil wenn man das eine weglässt, dann fehlt entschieden was. Wenn man das andere weglässt, fehlt auch ganz entschieden was. Also ja, es ist auch Bauchgefühl. Und ich glaube, dass, das ist von Bach auch so eingefordert, weil man merkt, dann fängt es an zu leben, ne? wie man hier in Leipzig ja auch oft bei den Aufführungen merken kann. Also ich glaube auch, das, was wir heute historische Aufführungspraxis nennen, ist, glaube ich, moderner und aktueller kann man es gar nicht machen, weil es ist so hochaktuell, sich, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, zu hinterfragen und zu graben, wie mag es denn wohl geklungen haben. Aber was wir dabei interpretieren, ist natürlich unser Lebensgefühl, das sich jetzt gerade zufällig vielleicht mehr mit dem deckt, was damals war. Also ich finde, es, es wirkt sehr lebendig, so wie wir es jetzt gerade aufführen und denken, dass es so gehört. Mhm. Ansonsten mag ich dazu gar nicht viel sagen, weil ich war wesentlich dabei. Na, also manchmal fängt es schon damit an, dass ich einen Bach-Kantatentext habe und ich lese den durch und dann suche ich mir erstmal eine englische Übersetzung. Ich bin Deutsche wohlgemerkt, um den deutschen Text zu verstehen, weil also, ne, ich meine, manche Wörter, naja, man muss erstmal ein bisschen gucken oder wie auch mal die Bibel nachlesen, wenn es irgendwelche Andeutungen gibt und Namen, wo ich denke, na, in meiner Kinderbibel kam das nicht vor. Ja, und dann ähm, man versucht halt den Hintergrund zu kriegen, also gerade auch den geistigen Hintergrund, aus welchem Anlass hat es geschrieben. So, das, das finde ich schon sehr wichtig. Und ich glaube, nach dem authentischen Klang zu suchen, finde ich, find ich sogar sehr wichtig. Ähm, was mich nur stört, ist irgendwie, wenn man dann mit einem absoluten Anspruch angeht und sagt, so hat das geklungen, für dich ab, weil das glaube ich nicht, weil das, wir können es nicht wissen, wir können es wirklich nicht wissen, aber wir können danach suchen und nicht danach unten nicht aufhören. Das finde ich sogar sehr wichtig. Na, jetzt war ich ja schon so oft hier. Ähm, trotzdem freue ich mich jedes Mal wieder und denke, mein, mein Gott. Ähm, ich habe es jetzt gerade mal wieder durch die Augen und, und Ohren und Herzen von, von Freunden von Tafelmusik Toronto erlebt, die jetzt hier sind und zum ersten Mal hier sind und die ja, awestruck sind. Also die, die so eher, also fast in Ehrfurcht diese, diesen, diesen ganzen Platz betreten. Für mich hat er mittlerweile, weil ich hier doch mittlerweile ziemlich viel Zeit verbracht habe, ähm, gibt es auch andere Verbindungen, ne? dass ich jeder mit dem Fahrrad rumfahre und alte Kumpels besuche und so. Ne? Also irgendwie das, das ähm, ähm, ist dann so eine Verbindung aus, aus, aus, aus der Geschichte und der eigenen Geschichte. Ne? Und dann muss ich mich manchmal wirklich daran erinnern, ja, mh, mm, Moment mal, da ist nicht nur der Ort, wo ich einen Bratwurst gegessen habe, sondern, sondern es ist, ähm, ähm, ähm hier ist mein Wach umgelaufen ne? und so viele andere. Es ist eine sehr junge Stadt fantastisch, dass die Uni mitten in der Stadt ist. Ähm, zum Bachfest ist es natürlich auch ähm, touristischer als, als, außerhalb des Bachfestes, das fällt auch auf. Ähm, was, den ganzen, ja, was das Ganze noch lebendiger macht, aber auch es etwas unwirklicher macht. Ne? Weil sonst hat man das Gefühl, hier ist so ganz normales Leben, das an diesem fantastischen Ort stattfindet. Und dann ist, ist das einfach viel präsenter. Na, als Bachstadt Leipzig, denke ich, ist es natürlich ein Begriff auf der ganzen Welt. Also wo man hinkommt, dass, dass also Leute, die sich mit Kultur beschäftigen, ähm, denen ist es auf jeden Fall ein, ein sehr deutlicher Begriff, was ich fantastisch finde und mich irgendwie auch stolz macht, auch als Nicht-Leipzigerin.